arambwira ngo wa mugakazi we y'umukobwa ngo wagenda ukakamanika bagatera mu biki ngo bagatenda na sida ngo mu biki ngo ngo wabaga wararekaga ngo ukajya ubona n'ayikaramu maze kugenda barampamagara barambwira ngo genda ngo amafaranga uzajya ukorera ngo ujye umenya umwana wawe ko ararya arambara aziga nawe umenye ujye ukora ubikayo tuzagura isanduku ni kuguhamba ugiye wapfuye ndabanza ndabwire se muzampamba nkiri muzima ngoya ngowe wowe ngo ubwo warapfuye byararangiye ngo ni ukukubona ugenda ngo wabaye nk'ikirahure cyangiritse nahise mbakupa hashize nk'umwaka nibwo nawe nize gukundana mbese cya gihe umuntu aba niba umuntu amugenda agukunda nyine ubwo ni uko nta gitangira mbese sinzi nkundana n'umuhungu turakundana twari tumaranye nk'amezi nk'atatu ansaba ko namusura naramusuye turaryamana ahita anirinda arananyanduza yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yelo tv turagukunda kandi tukwifuriza ah, kubaho neza mu buzima bwawe bwa buri munsi gusa nta kindi cyagufasha kereka kwizera kirisiti umwami n'umukiza mu buzima bwawe ah, rero wowe wumva utamerewe neza wihangane ejo n'ejo bundi nawe uzaba umerewe neza burya iminsi ntabwo ihora ari mibi abanyarwanda nibo bavuga ngo ntago iminsi ihora ari ku cyumweru ushobora kuba warara urira ejo mu gitondo nawe impundu zikavuga nk'ibisanzwe rero murabona kuri kamera turi kumwe n'umukobwa ah, niba ari umukobwa ntabwo mbizi neza gusa ariko ni umukobwa kuko eh, igitsina gore cyose bavuga ko ari umukobwa iyo atarivuga ariko ni umuntu mukuru reka nawe atangire yivuga mu mazina we yombi anadusobanure neza niba kuko ari umukobwa kugira twese tubane muri kino kiganiro tuziranye turakwakiriye kuri yero tv murakoze cyane nitwa byukusenge jenereze ndi umufiyemeri w'umwana ibyo birahagije se jenereze mvuka mu karere ka ngororero mvuka mu karere ka ngororero umurenge hmm. wa gatumba umurenge wa gatumba rero mu minsi ishize twaraganiriye duhana gahunda yo kuba uh, wajya icyo ubwira abantu bakurikira yero tv ngo ubahe ubuhamya bwawe cyangwa inzira y'urugendo rw'ubuzima bwawe kuva uvutse cyangwa kuva igihe nawe ubizi rero turakwakiriye tuguha umwanya kugira ugire icyo ugeza ku bantu bakurikira yero tv murakoze namenye ubwenge mbona mba kwa mama wacu mm. ariko papa na mama barahari sibe ko batabana nakuze mu buzima bugoye mm. ejo nagiye kwa papa ejo ni kwa mama wacu bitoroshye nakora ikosa jya kwa siko nkajyayo naho bikaba ibibazo mbese ari umuntu usinda cyane ugira amahane ntabwo nahamaraga kabiri kuko yarazaga akansohora hanze gasiya amagambo mabi menshi cyane urumva nkabura ngenda ndaha ndaha ubuzima butoroshye naho nakora ikosa gato wenda natinze amatungo ntiyariye ni ikibazo usanga ihene yanjye yariye yahaze cyangwa se inka ubuzima butoroshye umunsi umwe rero nibwo bantumye ahantu ariko baranyobora barahagarara mu byaro haba hari imisozi banungira agatoki barambwira ati genda kwa rura bakumere agatabo ka sako njyayo ndahayoberwa ndatinda n'icyo gihe njemura na mama wacu aje kundeba aranuka cyane arambwira ngo hita ujya kwa so ntuzangarukire mu rugo naragiye njya kwa papa mbona ntabwo bizakunda kujya mpora ndara hanze umugore we avuga nkura amakosa biki byose mbese ari ibintu bitanyoroheye nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ati kanyende njya gushaka akazi i Kigali wenda nzaryama nk'abandi numve ntuje nta rusaku nta nkoni nta kurara mu mbeho yo hanze nibwo nafashe umwanzuro rero nzi Kigali hanahazi ntabwo nari nzi aho ngiye naraje ngeze Muhanga mbona nyine ni ahantu mu mujyi mbona ni ahantu hadasanzwe ntabwo hameze nk'iwacu ndavuga ati ubu ngubu i Kigali nahageze ariko nari nkiri mu modoka hinjiyemo umumama arambaza ati ndamubaza ati hano ni Nyabugogo arambwira ati ntabwo ari Nyabugogo hano ni Muhanga wari ugiye nta muntu ubibwiye ntawe nta muntu nari bubibwire na mama nawe nyine nabonaga ko nawe ari ukwe na papa ukwe uwo mama yarambwiye nkimubaza ngo ahane nyabugogo yarambwiye se wa mwana we ko numva utazi iyo uri kujya uri kugana he ndamubwira ngiye gushaka akazi ese urashaka akazi nta muntu ugiye usanga nta kintu ndamubwira ati wapi ngiye gushaka akazi byonyine arambwira ati none se nanjye ko nshaka umukozi tujyane umumama yari agiye i kigali cyangwa yari ah, i muhanga yaravuye i ari kujya aho yubatse i bugesera hmm. nibwo twajyanye iwe ndahaba eh, nagezeyo papa wawe nyine baranyakira hmm. barambwira ati se kuri muto icyo gihe nari mutoya mfite imyaka cumi n'ine ati ko ukiri mutoya ubu ugiye gukora akazi uri muto wagiye ku ishuri tukujyane ku ishuri banguriye iniforume njya kwiga imana izabampera umugisha wenda no kuba hari hari byonzi bike kuba nasoma niho nabikesha narize rero ngeze mu wa gatandatu ndakora eh, barambwira ati rero genda papa wawe batubwiye ko mufite umubwire akwishyurire ujye ku ishuri yakugurije n'ibikoresho noneho ndataha njyayo mbibwira papa arantuka arantuka cyane arambwira ngo yize kagame uyobora u rwanda naho urarindagira arambwira ngo ko ntize sinababyaye narabyihoreye ariko birambabaza cyane mfata umwanzuro ndavuga ati nyine niba kwiga bitagishobotse reka nigendere n'ubundi ni uko narongeye ariko ubwo nari maze kuba mukuru nshaka akazi kigali ndakabona nkazamo wagashakaga gute ko wabaga uri mu rugo ubana n'ababyeyi washakaga akazi gute ndaho ngaho bugesera nabaga niga mama wawe yari yarampaye agatelefone igihe adahari jya amamagara noneho ngiye no kugenda arambwira ati ntacyo gatware nuko rero nyine ni ko gushaka akazi nyine nkoresheje ako gatelefone ndahamagara abandi bana muhangana eh, ndabahamagara nyine abaturanyi b'aho bugesera nyine bandangira akazi mm. naragiye i kigali ndakora nk'amezi nk'atanu ah, mukuru wanjye uba mu gasyata mm. bamubwira ko ndi mu kazi ko mu rugo arababwira ati bazamuhe nimero yanjye tuvugane barayimuhaye turavugana arambwira ati duhure nkubwire twarahuye arambwira ati aho kugira ngo ujye mu kazi ko mu rwanda ngwino mu rugo nzajya nkuhemba amafaranga nta kibazo nagiyeyo ndahaba amezi agera muri atanu, atandatu, umugabo we atangira kujya ashaka ko turyamana, noneho nyine ntanga umugabo mukuru wawe eh. ntabyanga noneho atangira kujya ataha umugore we yakingura akamubwira ati ntukanyingurire mwene wanyu ahari ajye aza ankingurire noneho njye kuko nari mbizi impamvu yabyo ariko ntarabivuze ngo mbibwire mukuru wanjye nkabwira umukobwa twakoranaga kigenda unkingurire agakingura rimwe umugabo akaza agakomanga ku idirishya umukobwa akajya gukingura umunsi umwe akinguye umugabo yaratubyukije twese n'umugore aradutuka cyane akubita n'umugore w'ibintu birakomera ngo ni gute ngo atume umukozi amukingurira ngo yambaye ubusa ariko yari yambaye impamvu yayimuteraga njye nari nyizi noneho birarangira ndareba ndavuga ati nshobora kuguma aha bikazambera ikibazo kandi sinabibwira mukuru wanjye yanatekereza ko byabaye kandi bitarabaye ahubwo reka ngewe nigendere nta kibazo igitambo cy'urugo rwa mukuru e, ndamubwira ati nashatse akazi icyo gihe urumva ko kigali nari nyimenyereye hmm. nshaka akazi ndakabona ndamusezera ndataha ndara mu rugo bukeye njya mu kazi naragakoze maze kugakora hashize nk'umwaka nibwo nayo nize gukundana mbese cya gihe umuntu aba niba umuntu amugenda agukunda nyine ubwo ni uko nta gitangira mbese sinzi nkundana n'umuhungu turakundana twari tumaranye nk'amezi nk'atatu ansaba ko namusura naramusuye turaryamana ahita anerinda arananyanduza nuko ndataha nsubira mu kazi maze kumenya ko ntwite nabiganirije umushuti wanjye arambwira tuzajya kwipimisha urebe ko utananduye nagiye kwipimisha kuko nsanga niko byagenze ariko byo ndabimuhisha sinabimubwira mm. ndamubwira ati ariko ntago najya mu rugo mfite inda banyica ubuzima nakuriyemo nta n'iyo mfite nta kibazo kindi nari mfite ntabwo bizaba byoroshye arambwira ati ngwino mba muri geto ngwino tubane numara kubyara uzataha ntabwo ari kimwe no kugenda utwite n'ugenda ufite umwana ndabizi ntacyo bazagutwara nagiye turabana ndabyara ubwo wabagaho gute muri ubwo buzima bwo kuba utwite kandi nta kazi ukora uba muri geto ah, nyine twariyeranjaga twariyeranjaga nawe akamfasha uko ashoboye iminsi nyine ikicuma noneho maze kubyara umwana agize amezi atatu n'igice ariko rimwe nza guhamagara mu rugo ndababwira ati muzi ko nabyaye ngo reka reka ngo genda iryo jambo urisubizaho urikuye ngo wagiye uri umwe ntuzagaruke muri babiri ndabihorera barakupa noneho amezi atatu n'igice ageze njyaye naratashye eh, nta ntabibabwiye ariko twahuriye ku irembo baransuhuza bakira umwana mm, njya mu nzu nyine turaganira tumaze gutuza nyine ndabaganiza nk'ababyeyi mbabwira ikibazo mfite bambwira nabi cyane bababwiye ko wananduye eh. nyibabwira bambwiye nabi cyane ariko ngewe nkavuga ati buriya ni nko kumpana wenda kugira ngo ejo nazongera birarangira mm. ahubwo nibwo natangiye ubuzima butoroshye narahagumye nyine hmm. ariko bitoroshye pe hari induru nijoro bakarara banuka ibitutsi bibi baragiye urakamanika batera inda batera na sida uzagenda uzajye kwangara amagambo mabi ndihangana ndavuga ati kandeka wenda umwana akure cyangwa se bizarangira nkomeze nsenge byarushagaho simba nabaka isabune amavuta nanayigura bakumva ko nayikuye wenda mu byabo nagura ayo mavuta bayabona amafaranga bayakuye he bikaba ari intambara umwana rero yarakuze agera igihe cyo gucuka mbona ntabwo byoroshye umwana akeneye kwambara akeneye kwisiga azajya no kwiga kandi ndimo ndahabwa nakato akato cyane abantu bose baramaze kubimenya kuko hari ku muhanda ku nzira uko banukaga barabyumvaga naho umunsi umwe ikintu cyatumye mvuga ati na nanigendere nanone nigaga mashini e. twari turi muri sitaje ntwara ikaramu ye ntabimubwiye ansangayo ikaramu ya mamudogo aramuka yabanje akinjira aho nawe nicaye arayinshukuza ahita nkubita urushyi arambwira ngo wambwakazi we y'umukobwa ngo wagendaga ukakamanika bagatera inda mu biki ngo bagatera inda na sida ngo mu biki ngo ngo wabaga wararekaga ngo ukajya ubona n'ayikaramu byarambabaje cyane ko nari ndi kumwe na bagenzi banjye kandi ntabwo bari bazi ibyo bintu byose bari bazi ko wabyaye ariko batazi ko banaguteye na sida ntabyo bari bazi ubwo nahise numva muri njye niyanze pe numva sinanabasubiramo nahagera hakabamwo bamwe bambwira sori abandi bakambwira amagambo mabi abanyeshuri ati nyoberwa impamvu utabyibuha amagambo menshi hmm. nuko ndavuga ati ntabwo ibingibi nabivamo hmm. basi reka njye kure yaha narongeye mfata inzira nzi kigali hmm. maze kugenda baramamagara barambwira ngo genda ngo amafaranga uzajya ukorera ngo ujye umenya umwana wawe uko ararya, arambara, aziga, nawe umenye ujye ukora ubikayo tuzagura isanduku yo kuguhamba umubyeyi wapfuye ndabanza ndababwire se muzamamba nkiri muzima ngoya ngowe ngo ubwo warapfuye byararangiye ngo ni uko ukukubona ugenda ngo wabaye nk'ikirahure cyangiritse nahise mbakupa bari baguhamagaye kuri telefone hmm. telefone ndayifunga hmm. narakomeje mu kazi ndakora ariko bitoroshye, natuje umwana nahembwa kugira ngo umwana abashe kubona wenda amahoro yo gucirwa mu maso mm, nkayohereza eh, umwana wari waramusize mu rugo eh, nkayohereza mu buryo bwo kugira ngo atange amahoro umwana abona amahoro basi we wenyine noneho ndakomeza ndakora bagakomeza nabahamagara mbasuhuza amagambo mabi umwana arira ambwira narakubuze ibintu byinshi bagakomeza mbese amakato Najya kubasura gusura umwana n'ubundi ngasanga bya bindi ntibyashize ntibyarangiye bageraho barambwira ati tuzaba tugufashije umwana nujya unamukenera ujye uduhamagara tumukuzanira muhure umusuhuze mbese rimwe nkababwira ati akazi biri kwanga kubera ikibazo muzi mfite ntabwo mbasha kujya gufata imiti cyangwa ngo mbone uko nywa kuko iyo uyinyweye utarayimenyera hari amasaha ikwica ukarwara ukazungera ntugire ikintu uba ukibashe gukora bigasaba ko nywa nka rimwe mu cyumweru cya kabiri bitewe n'akazi uko kameze kugira ngo itangiraho ikibazo ugasanga eh, ndi mu kazi ugasanga nakishe ugasanga baranyirukana n'ubundi ndagenda nkajya mu bibazo rimwe mu kazi bakabimenya ikibazo mfite bakanyirukana nza kureba mbona ntabwo nabivamo natangira kumva muri njye ntuje niyakiye mu kazi bakabamenya ikibazo mfite genda utazatwanduriza abana ntabwo mwabura uko aho muhurira nkavuga ati ikibazo kinkuye aha ndagera mu rugo n'ibindi mfata umwanzuro ndavuga ati uko banyirukanye nzajya basi nigira mu butayu basi ndyame aho mu ishyamba mbona akazi nkakore nkajya ngenda banyirukana nkigira akanyarira nasenga ariko ndimo no gushaka akazi umwana nawe ikakampa nubwo biba bitoroshye ubwo wabagaho ubaho gute muri iyo minsi wabaga uri mu butayu cyangwa wamaragaye nk'igihe kingana gute hari n'igihe n'icyumweru gishira kubaho kubaho nyine ni nko kugenda nkanywa amata saa sita mm. nkasubirayo mm. nuko uko mpaka igihe abantu nyine bari kunshakira bambwira ati kabonetse nkava mvuganye n'umuntu nyine ngiye gukorera nkabona kugenda ubwo rero nkaba muri ubwo buzima kugeza n'ubu kugeza n'uyu munsi ni uko ariko Imana ndabizi ko hari ikijya ibasha gukora ah, none si ubu kugeza aka kanya ubu urakijijwe neza ibyo byose se byabikubagaho n'ubundi ukijijwe hmm. uwo musore se wabashije waguteye inda akanakwanduza agakoko gatera sida uramuzi cyangwa mwahisemo mutandukana ubwo ngubwo ndamuzi mujya muvugana se eee eh, hari igihe ampamagara nk'umwana bavugane eh, wese abayeho mu buzima bumeze gute we nyine nta kibazo afite kuko aranubatse eh, yashatse umugore nta kibazo mbese afite hmm. we nta kintu bimutwaye hmm. Hmm. none se nta kintu ajya abasha kuba yagenera umwana we wapi wapi na mituweli n'ijya uyishaka buri kimwe cyose umwana akenera no kumwogoshesha ihangane ihangane niba koko warasenze by'ukuri ndabizi neza kuzasubizwa uzasubizwa ihangane rero none se genere ubu nyuma y'aho ngaho ubu none uri mu biki n'ubundi n'ubwo buzima nyibereye hmm. ubona se hari iherezo ry'ubwo buzima cyangwa ni igihe uwiteka yavuga ati ibi bintu mbikuyeho nawe ubundi urabona nta cyerekezo nta cyerekezo kubera ko urumva nk'urugero niba mpembwa nk'ibihumbi makumyabiri urumva ko kugira ngo umwana wanjye abone umutuzo abashe nawe kumera neza be kumucira mu maso nibyo mba nanga ni ukwigomwa ngafata ya cumi na bitanu nkayabaha mwabwira ati nimugure ikintu muri gukenera mwiyeranje ubwo urumva rero nkafata ubundi ntacyo byamara ni nka twa tuntu tumwe na tumwe tuba abakobwa bakenera cyangwa se niba mpembwa mirongo itatu nzabika iryo cumi noneho ninkenera kujyayo kugira ngo basi nganira n'umwana iminsi ibiri nzafata amwe nizigamye nyafate ngure mbese ibintu nditwaza mu buryo bwo kuhinjira kugira ngo bampe kuko sini wacu rega ubu se papa wawe na mama wawe bo ntabwo uzi aho baherereye ah, ndahazi mm. ndahazi nabo nabibabwiyeho barambwira ati ntabwo twasenya urumva ntabwo waza hano n'umwana ndakera hose mbese nyine ntabwo biba byoroshye ari papa wawe ushatse undi mugore ari mama wawe ushatse undi mugabo ntabwo babana muri make hmm. ubwo rero icyerekezo mbabona nacyo hmm. ibintu byose ari mbese ari ukubyifasha ntabwo byoroshye eh, ubu si kugeza aka kanya ufata imiti neza cyangwa n'ubundi ni kwa kundi uba wayifata ejo ejo n'ubundi ntuyifate bikagenda gutya ubuzima bukagumiza bugenda nabi nabwo ntabwo nyifata neza kuko n'inyinywa nkica akazi ntabwo nakica nk'uyu munsi nimugoroba ngo ejo nongere ejo n'ejo ubundi nongere kandi ngomba kubinywa buri munsi cyaba ari ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo iyo mbonye mfite akazi gakeya kari bungeze saa tatu karangiye ndayifata iyo ari kenshi saa yine ziri bugere saa yine n'igice ndabyihorera kandi no kubinywa nyuma yaho mu gitondo ejo nta kintu nakora kuko n'ubundi byaba ari ikibazo hmm. none se ubu kugeza aka kanya none hari ikibazo nshaka kwibariza ni iki kintu cyatumye ufata umwanzuro wo kuvuga ati ngewe ibintu ngiye kubivuga urabona uracyari umukobwa ukiri mutoya wari ufite kuvuga ngo nawe wabona umugabo ariko iyo umuntu agaragaje yuko afite ubwandu bw'agakoko gatera sida abasore basa nkaho bamuhunga abagabo bagasa nkaho bamuha akato wumva wowe ubuzima bwawe buzaba ubuhe ko n'ubundi wishyize ku karubanda n'iki kintu cyagushoboje kuba wavuga ati ngewe igihe kirageze ngo mvuge ibyambayeho hmm. ubundi byose ni nk'imana ibikora hmm. nararebye mbona n'ubundi umusozi wacu wose urabizi hmm. najyayo mwamubonye wa mukobwa ameze gutya mbona n'ubundi hari igihe mba mbona kubaho n'ubundi muri iyi si nkavuga ati wenda basi n'abandi bagenzi banjye nibanabyumva bazirinda bamenye ubwenge genero rero turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu gusa ese ufite watsapu cyangwa ufite telefone ah, niba bitagoranye niba nta kintu bitwaye wavuga nimero yawe ukoresha kuri watsapu zeru karindwi umunani gatatu gatatu gatandatu gatandatu umunani karindwi kane hmm. Eh, reka tugushimire cyane rero ubanye natwe muri kino kiganiro ah, twaganiraga na eh, hariya ni genereze ah, n'uno umukobwa genereze wahuye eh, n'isanganya ah, akaba yarakundanye n'umusore bakaryamana akamwanduza agakoko gatera sida ndetse akanamutera n'inda ariko kugeza aka kanya nta kuntu abayeho nta nawe yabuze uh, icyerekezo cy'ubuzima rero niba nawe hari icyo iki kiganiro cyaba kigukozeho gisharinga inshuti zawe nazo zibashe kuba zakumva buno butumwa wenda hari undi umeze nk'uyu mwana w'umukobwa kandi niba rero wumva hari ikintu wamufasha wamuhamagara yashyizeho nimero ziwe burya ibiganza uh, bitanga nibyo biganza byakira generera turagushimiye cyane rero kuba wabanye natwe muri kino kiganiro eh, murakoze cyane